Sí, sí, sí, uno, dos, uno, dos, préndele. Llega y destaca, se hizo la placa, S.A.S. Flava, él no se raja Llega y destaca, se hizo la placa, S.A.S. Flava, él no se raja Ya no es uno, ahora somos una flototota Con un rebote como pelotota Sonando fuerte, suena en alborota Sonando fresco como buen freestyler Gorditas duras como el Rottweiler Buen asesino, me llaman el Kruger Poniendo ruido al estilo

کیر ہو کرنہٕ ہما کینوے رنٛگ ہوکے کیرو کیس لۄکٹے کیرو Llega y destaca, se hizo la placa S.A.S. el play va, él no se raja Llega y destaca, se hizo la placa S.A.S. el play va, él no se raja El mismo chico, el chico moreno La buena marca, el mero mero con producción Disparando desde el lerdo Ya son contados los buenos de este pedo Agilizo cuellos Y muevo cerebros Como pongo sueños Y pinto letreros Ese rap fue como no recio La se produce el movimiento Otro texto para el cuaderno Estructuro palabras En formato estéreo Y reproduzco voces En distintos demos Let's go. sin olvidar los ecos, ecos, ecos, ecos, ecos.